Salut! Sunt Silviana, sunt actriță și te aștept sâmbătă, 7 noiembrie, orele 15, să ne jucăm improvizație cu copilul și părintele. Deci o să fie copilul și părintele la pachet. O să mă joc cu ei în sensul în care uh, o să-i ajut să inventeze povești și în fața oamenilor necunoscuți sau în fața copiilor pe care nu-i cunosc, să le vină ideea, uite așa, imediat, și cu tine la sfârșit o să discut despre emoția pe care o simte copilul când simte iubire necondiționată. Nu mă refer la iubirea condiționată în care uh, uh, te lasă să te duci uh, afară doar dacă îți faci temele sau dacă mănânci te lasă să te uiți la desene. Deci nu de cea condiționată, de cea necondiționată. Eu am simțit iubire necondiționată când am luat la facultatea de actorie am simțit uh, că mă iubește Dumnezeu necondiționat. Am um, simțit-o ca pe un val de, de bucurie. Și uite, de exemplu, eu uh, simt iubirea necondiționată pentru acest copac. Ce zici, vii? Ceau!